ты знаешь, что дельфины умирают во сне Плавниками не касаясь друг друга даже По одному, по одному, по одному ко дну И э, что дальше, им не важно Знаешь ли ты, что дельфины никогда не грустят Их печали слезы, забирает море Научи, научи купаться даже в отчаянии гор Дельфины тонут голыми, голыми а Потом они ловит условными голыми Прощаясь навсегда, прощаются голыми И улыбаются, и улыбаются Мы станем как дельфины однажды голыми Под ноги тонут голым, белым утром голыми мир небесный синедел будь голым и улыбаться Тонуть и улыбаться Обитаем Одиноким и холодным море нет ответа Это было так и не так Берегу любовь Совсем сердце, так и не Ubrany na bagażu Zajdu, zajdu, stąd znaleźli Na wyjazd, zielona plasta Czerwiny tony, gołe, gołe A koty niewątpliwe me gołymi Прощаясь навсегда, прощаются голыми И улыбаются, и улыбаются Мы станем как дельфины улице Будь голым и улыбаться, кому ты улыбаешься